de soy Mim Silva, bienvenidos al primer Playmovie del año en el que les presento la película de Joy, que es interpretada por Jennifer Lawrence, traída a México por Fox. Christy, look at me. I want you to remember something, because a lot of times people get nice things and they start to think differently. We got here from hard work, patience, en el punto número uno ponemos la actuación de Robert De Niro, porque ya sabemos la calidad de actor que él es y bueno, pues en esta cinta no nos decepciona para nada, aunque como un dato medio curiosillo, les voy a decir que lo vamos a ver. poquito. I was valedictorian in high school. I got into a fancy college. I stayed here because my parents are getting divorced. You oh! know what Punto número dos ponemos la actuación de Jennifer Lawrence, ya que bueno, hace un Papelón. interpreta a Joy, que en la vida real es Joy Mangano, es una historia real. Entonces, Jennifer Lawrence inventa una especie de trapeador y bueno, para patentarlo y para lograr venderlo pasa por muchas peripecias en las que Jennifer Lawrence se comporta a la altura de su papel. I believe ordinary meets the extraordinary every single day. I have real ambitions and real ideas. We're making an invention and it's very serious exponemos la realidad de esta historia. Porque si ya dijimos que es una historia de la vida cotidiana, llevada a la pantalla grande, que termina en un increíble éxito para la protagonista, pero pues maneja muchas situaciones que son muy humanas, muy reales, cosas que vivimos en el día a día, como el pelear con nuestra familia, el que nuestra familia nos ponga siempre el pie para que no logremos nuestros objetivos raro, pero llega a pasar, entonces muchas personas que tengan problemas con su familia pueden ir a verlas, se sentirán identificadas y lograrán ser como yo. I don't want to end up like my family. I have to do things myself once and for all. Okay, Godspeed, good luck, here we go. Punto número 4 Oh, ah, o sea, sí, se acabo de decir que es una película muy real, pero también, como toda película, tiene cosas que te quedas como de... Eso no pasa en la vida real. Entonces, es un poquito el contraste. Hay muy poquitos hechos en los que, uno cree que eso no pasa en la real y les restan a la película, pero es muy bueno. grow and come into the world that has all sorts of things in it. Money, crime, betrayal. Seems like you're shaking us down. You can pay more. I can't, and I won't. En el punto número 5 ponemos que esta historia, al tan real, también tiene frases tan llegadoras negativamente como hay un momento en el que Jennifer Lawrence se sale de control y grita que el mundo siempre te va a patear tus oportunidades. Esto es medianamente cierto, la mayoría de las veces no conseguimos lo que queremos, pero lo importante de esta película es que aprender que así como yo y que no se rindió y no se dejó por nada ni por nadie, logra lo que quiere. Speak on my behalf about my business again. To love somebody, to Estos 5 puntos de Joy. No olviden que deben suscribirse al canal, darnos like en las redes sociales para que sigan todas las peripecias que seguimos haciendo para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias Fox por siempre invitarnos, siempre tomarnos en cuenta. Esta semana estaremos hablando de la nueva película de Sylvester Stallone, Creed, o como muchos que no nos gusta decimos, Rocky 7. Así que no se lo pierdan, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.